Dhjetë fakte interesante për Korenë e Veriut. Ju lutemi bëni subscribe e sato. Australia ka kangur dhe mot të nxehtë. Anglia ka Big Ben dhe filxhan çaji. Italia ka pica dhe espresso. Disa vende janë thjesht të njohura për disa gjëra karakteristike rreth tyre. Koreja e Veriut nga ana tjetër ka qenë një vend i mbështjellë me fshehtësi dhe mistere për shumë vite, por me kalimin e kohës shumë detaje të çuditshme janë shfaqur për shtetin socialist të vetëmbështetur. Me pak fjalë, Koreja e Veriut është bërë e njohur si një vend që në thelb bën çfarë të dojë, pavarësisht nëse është për të mirën e njerëzve apo jo. Ndërsa Koreja e Veriut nuk ka të ngjarë të jetë në krye të destinacioneve që duhet të shohin shumë udhëtarët, vendi në fakt po sheh një rritje të vogël të turizmit kohët e fundit. Rreth njëqind pikë zero zero zero vizitorë erdhën në vitin dy mijë e katërmbëdhjetë, dhe Koreja e Veriut në fakt synon të ketë rreth dy milionë në dy mijë e njëzet e dy. Aktualisht e udhëhequr nga Kim Jong Un, djali dhe nipi i liderëve të mëparshëm të vendit, Koreja e Veriut është një komb që shumë e konsiderojnë tepër të rrezikshëm për shkak të testimit të fundit të raketave dhe ndjekjes së armëve bërthamore. Në përgjithësi, është një vend që ka qenë gjithmonë i çuditshëm dhe tronditës për pjesën tjetër të botës. Pra, nga e çuditshmja te ajo e krisur, le t'i hedhim një vështrim dhjetë fakteve më interesante për Korenë e Veriut. Një Ata kanë kalendarin e tyre. Mendoni se është viti dy mijë e njëzet e dy në Korenë e Veriut? Mendohu përsëri. Në fakt, është viti njëqind e njëmbëdhjetë sepse Koreja e Veriut shënon lindjen e udhëheqësit të tyre të parë suprem, Kim Il Sung, si vitin një, një mijë e nëntëqind dhe dymbëdhjetë. Ky devijim nga kalendari gregorian i përdorur gjerësisht u zbatua vetëm më nëntë shtator një mijë e nëntëqind e nëntëdhjetë e shtatë, faktike, kom. Dy nuk lejohen ditëlindje në data të veçanta. Udhëheqësi i dytë suprem i Koresë së Veriut, Kim Jong Il, dhe Kim Il Sung vdiqën përkatësisht më tetë korrik dhe shtatëmbëdhjetë dhjetor. Pra, fat i keq nëse keni lindur në njërën nga ato ditë sepse nuk ju lejohet të festoni ditëlindjen tuaj. Tre qytetarët kanë qasje vetëm në një numër të vogël faqesh interneti. Interneti përmban miliona e miliona domene, por për ata në Korenë e Veriut, vetëm njëzet e tetë faqe interneti mund të aksesohen nga publiku. Prej tyre, shumica nuk do të quheshin veçanërisht emocionuese, pasi variojnë nga faqet e internetit që mbulojnë sigurimet, arsimin, kujdesin për të moshuarit, lajmet dhe këshillat e gatimit. Shtuar kësaj, nuk është e lehtë të hysh në internet në shtëpi, pasi kompjuterët nuk janë të lirë dhe në të vërtetë do t'ju duhet leje për të blerë një të tillë. Edhe pse popullsia e vendit është afërsisht njëzet e pesë milionë, ka të ngjarë që vetëm disa mijëra të kenë të drejtën të përdorin internetin në shtëpi. Katër të rinjve u tha të kopjojnë prerjen e flokëve të udhëheqësit të tyre, Kim Jong-un, i cili përveçse ka një reputacion si një nga udhëheqësit më të pamëshirshëm në botë, njihet edhe për flokët e tij shumë të pazakonta, por ai nuk dëshiron të jetë i vetmi. Ndërsa është ende e paqartë se sa rreptësisht zbatohet ky rregull, meshkujt e rinj dyshohet se u inkurajuan të përdornin të njëjtat modele flokësh si udhëheqësi i tyre suprem enigmatik. Pa dyshim që të gjithëve u pëlqente kjo ide. Pesë ata kanë një qytet të rremë në kufirin me Korenë e Jugut. Në zonën e çmilitarizuar midis Koresë së Veriut dhe Koresë së Jugut qëndron një qytet në dukje i bukur, me gjithçka që prisni të shihni, si shtëpi, një shkollë, një spital dhe dyqane. Puna është me sa duket askush nuk jeton atje. I quajtur Fshati i Paqes, në Korenë e Veriut, një pjesë e vogël e misterit ende e rrethon qytetin, por raporte të shumta sugjerojnë se qyteti thjesht ka për qëllim t'i tregojë Koresë së Jugut se sa fantastike mund të jetë jeta në veri. Nga pjesa tjetër e botës është quajtur Fshati i Propagandës. Gjashtë, Punësimi i tifozëve për të bërë tifo për kombëtaren gjatë Kupës së Botës dy mijë e dhjetë. Është jashtëzakonisht e vështirë të largohesh nga Koreja e Veriut edhe për pushime, kështu që si rezultat, shumë menduan se ishte e çuditshme që mijëra koreano-veriorë u paraqitën për të mbështetur vendin e tyre gjatë Kupës së Botës dy mijë e dhjetë në Afrikën e Jugut. Por, siç mund ta keni marrë me mend, ka një shpjegim më dredharak. Është raportuar se këta tifozë në fakt ishin aktorë kinezë të paguar nga Koreja e Veriut për të qenë sa më patriotë gjatë Kupës së Botës. Shtatë një përqindje shumë e vogël e rrugëve të tyre janë të asfaltuara. Ata mund të kenë stadiumin më të madh në botë me një kapacitet prej njëqind e pesëdhjetë pikë zero zero zero, por anasjelltas, më pak se tre e rrugëve janë në fakt të shtruara me asfalt. Tetë ata mbajnë zgjedhje. Megjithëse mund të jetë një koncept qesharak nga një vend i konsideruar gjerësisht një regjim totalitar, Koreja e Veriut mban zgjedhje çdo pesë vjet. Sigurisht, ju keni vetëm një mundësi për të zgjedhur, dhe as mos mendoni të mos votoni fare, por të paktën ekziston iluzioni i demokracisë. Është e sigurt të thuhet se lideri suprem Kim Jong-un nuk përballet me asnjë kundërshtim. Nëntë një regjisor koreano-jugor u rrëmbye dhe u detyrua të bënte filma. Ndonëse është e drejtë që shumë do të donin të harronin shpejt filmin e diskutueshëm dhe të mirëpritur të dy mijë e katërmbëdhjetës Intervista, një komedi në të cilën dy gazetarë amerikanë tentojnë të vrasin Kim Jong-un, ka një incident më të keq që lidh Korenë e Veriut dhe filmin. Në vitin një mijë e nëntëqind e shtatëdhjetë e tetë, Kim Jong Il rrëmbeu regjisorin Shin Sang-ok dhe gruan e tij, aktori Choi Eun-hye, nga Koreja e Jugut dhe i ngarkoi ata të rigjallëronin industrinë e dështuar të filmit të Koresë së Veriut. Ata bënë gjithsej shtatë filma, por përfundimisht arritën të arratiseshin në vitin një mijë e nëntëqind e tetëdhjetë e gjashtë. Dhjetë rregulli ndëshkimi për tre breza. E tmerrshme, nëse dikush në familjen tuaj shkel ligjin dhe dërgohet në një kamp burgu, atëherë pjesa tjetër e familjarëve tuaj mund të presë të njëjtin fat. Në sytë e udhëheqjes, nëse je shkelës i ligjit, me shumë mundësi një i burgosur politik, atëherë e gjithë familja jote nuk është ndryshe. Kjo përfshin gjyshërit, prindërit dhe fëmijët tuaj. Ky rregull i dënimit të tre brezave filloi nga Kim Il-sung në vitet një mijë e nëntëqind e pesëdhjetë.